ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਸ਼ਾਵਾਂ ਚੜੇ ਐ ਨਸ਼ਾਵਾਂ ਚੜੇ ਆ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬਰ ਦਾ ਚੰਨ ਕਰੇ ਵੜੇ ਚੰਨ ਕਰੇ ਵੜੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਬੜਿਆ ਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਚੜਿਆ ਨਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਚੜਿਆ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬਰ ਦਾ ਚੰਨ ਕਰੇ ਵੜੇ ਚੰਨ ਕਰੇ ਵੜੇ ਨਿਸ਼ਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰੜਦੇ ਨੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੱਚ ਕਰੜਦੇ ਜਾਨੀ ਹੂੰ ਟੱਚ ਕਰੜਦੇ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇ हाय मी तेरा ਤੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ